लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है और यहाँ पर आप इसका वॉलपेपर देख देख सकते हैं जो कि आपको गार्डियन में मिल जाता है जो ब्लू एंड ब्लैक के गार्डियंस में मिल जाता है जो काफ़ी बेहतरीन लुक प्रोवाइड कर देता है आइकन भी आपको काफ़ी बेहतरीन लुक का इसमें मिल जाता है और यहाँ पे स्टेटस बार पे आप देख रहे network icon battery icon and VoLTE icon completely आपको जो है न्यू डिजाइन का मिल जाता है काफ़ी क्लीन में इसका आपको जो है स्टेटस बार मिल जाता है यहाँ पे कंट्रोल पैल आप देख रहे कंट्रोल पैल भी आपको काफ़ी स्टेबल लुक प्रोवाइड कर देता है तो काफ़ी बेहतरीन दिखता है ये थीम अब बात करें यहाँ पे इसकी जो सेटिंग की इंटरफेस की तो सेटिंग का इंटरफेस आप देख सकते हैं सेटिंग का इंटरफेस भी आपको कम्प्लीटली न्यू डिजाइन का मिल जाता है इसका आइकन भी आपको काफ़ी बेहतरीन लुक का मिल जाता है बात करें इसकी अबाउट की तो अबाउट में इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं मिलता है बात करें इसकी डायल पैड की डायल पैड आप देख सकते डायल पैड भी आपको काफ़ी अमेजिंग लुक का मिल जाता है यहाँ पर आपको जो आईफोन की तरह कुछ यहाँ पर आपको जो डायल पैड मिल जाता है जो कि काफ़ी बेहतरीन दिखता है चलिए इसके साथ इसका डार्क मोड इनेबल कर लेते हैं अब विदाउट डार्क मोड में इसका कंट्रोल पैनल आप दे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 देखें लॉक स्क्रीन आपको काफ़ी अमेजिंग लुक का मिल जाता है यहाँ पर आपको ऊपर के साइड आपको जो टाइम एंड डेट स्टाइल मिल जाता है उसके नीचे साइड आपको पेपर का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर आपको कैलेंडर मिल जाता है यहाँ पर आपको वेदर मिल जाता है यहाँ पे नीचे साइड आपको कुछ एप्लीकेशन मिल जाता है जो कि परफेक्टली वर्क करता है यहाँ पर राइट साइड अगर स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ मैसेज का ऑप्शन थीम्स का और यहाँ पर आपको जो है कुछ स्कैनर का ऑप्शन मिल जाता है और एक वेदर का ऑप्शन मिल जाता है और राइट साइड में एक टॉर्च का ऑप्शन मिल जाता है जो कि परफेक्टली वर्क